pra vocês no canal. Dessa vez eu estou. Como é o nome do canal mesmo? Pereca Play, galera. E dessa vez eu estou comendo aqui com quatro porque comi uma pimenta. <laughs> Olha, eu galera. Vou fazer, eu vou fazer o vídeo da pimenta aqui agora. Que vocês estavam pedindo muito lá no. Na descrição no último vídeo. No vídeo do Dominó. Então agora eu vou fazer com o Diogo, o João Vitor, eu e o menino tá aí atrás tá com medo de fazer, ó. Quer ver, ó? Olha a cara dele aí, ó. é bem, Guru? Ele tá com medo de fazer o vídeo. Não é não, Guru? Não. Por causa desse... Agora vamos começar com o jogo aqui agora. É e vamos fazer. Ah, escolhi só pra... Só pra falar. Eu, quando eu chegar nesses 50 inscritos... Para com isso, doido. Quando eu chegar nesses 50 inscritos, eu vou pintar o meu cabelo. E mas o tiro eles estão fazendo uma coisa. Quando nós chegarmos sem 100 inscritos, nós vamos ir para a mata lá, a mata assombrada daqui do Barão. Então, dele, vamos se inscrevendo no canal se vocês não são inscritos. E deixem um like aí. Agora vamos começar com o vídeo. Vou quebrar o dedo, então cuidado. Boa, será, dão. Né? Vitor agora. Cauã. Cauã passou. Cauã não passou a jogar. Não dá pra ver nada, eu fiquei muito, muito tempo com esse flash, é doido. Diogo. Agora é você, Diogo. João Vitor. O cara que quase matar aqui, tu. Vai logo, Diogo, tu é doido, menino nojento. Hoje jogo vai estar, tá, tá quase acabando. Ele vai comer pimenta. Do que branco, velho. Quadripio. Novito. Ui. Foi jogar uma peça Bati. de mata. <laughs> Bateu a bola. Ui, carinho. Ui. Flash black tá. Então era eu, era eu. Você passou e Diogo também passou. Vamos ver, vamos ver. É, agora é tu, João. Vai. Não, eu já ganhei. Bora ver o último que vai perder aqui. Eu perdi, é vai comer pro Agora eu vou... botar- Eu já passei, bati. Ei, João! Passou, ei, João! Isso também aqui, não tem não, burro? Não. Conta ponto. Diogo ganhou aí. 5, 6, 7, 2, 1, 2, 3, 4, 5 e tu. Perdeu, <laughs> Vai ter que comer pimenta, bora ver aí, galera. Oh. Vou ah. jogar dessa aqui, ó. Com uma pimentinha, João. Ó, oh, não vai sair daqui até eu falar, é pode sair. Tem que comer né, cara. Aham, tem. Ó, oh, e não costa fora, não. Peraí, deixa eu copo de água aqui, mano. Não, se não... não se tu... Tá bom, deixa eu, pa... deixa eu pausar o vídeo aqui agora. Ó, só, depois, olha pra cá. Você só vai beber a água quando eu coisar. Espera, eu vou até segurar não, o copo. Não, não, segura não, você é malvado. Olha pra mim. Espera, não vai beber na hora não. Coloca o copo aqui no chão. Tá, tá. Coloca o tá copo. Tá olha. Olha Bota como. Maria estuda que foi daquela hora. <laughs> Maria sou tanto. Não, vai logo. Vai logo. Olha pra câmera e vai logo. Espera um pouco. Morde. Morde, vai logo, morde. Agora mastiga. Anhanhá. Mastiga, bora. Ei, tira a mão. Mastiga. Bora, João. É pra hoje. engole, engole, engole. <laughs> engole a coisa logo. Ah, pode comer logo água. Ele não, ele não, é ele não, ele não, ele não engoliu a pimenta aí, você pensa doido. Agora me dá Ah, bora logo pra segunda rodada. colocar o chão? Eu jogo tem que botar o braço na frente. Agora eu vou jogar, moço. Final. É, eu vou jogar agora. Então vai, vai, Guru também. Mas eu perder, não. Não, vai sim. Não, se não, perder. Não, não, não. não. Esse meu Eu não vou perder não, cara. Falei, Olha, eu tava, não vou perder não, vou embora. Os caras, então essa partida não valeu, que eu não, comi não. Eu não comi não. Eu não comi não, não comi não. Grava logo aqui, aqui, aqui, ó. Como eu ganhei, não foi? Deixa eu jogar com aqui. Eu entrei é dois não. Mas eu ganhei. Não, não, não é dois não, é dois não. Dois não, seu. Dois não. É, tu quem ganhou, deu ah. Ih, ganhei, é tu acha que sabe? Lá, eu acho. Bora, João, grava aqui, né? Ó, grava isso aqui, a cara. A cara e isso aqui, tá vendo? Olha o esquema, não, João. Passou, velho. Tá, tá, tá, segura. Se tu ficar assim, eu câmbio. Vai logo, calma, pardal. <laughs> Yeah. Tu é doido. Solta o guru. É quem sou eu? É? Não, minha avó. Tua avó tá lá na tua casa, tá lá, na, lá do outro lado da rua. Vai lá conhecer ela. Tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão. Sabia. Vai trocar. bati, de novo, bati, de novo, bati, de novo. Bati, bati, bati, bati, bati, Eu, eu, eu. Deus, eu até com duas pernas. Ai, buchinha. <laughs> oh, meu Deus. Come, Diogo, como é que é? Eu, eu nem comeu, velho, na moral. Se não comer, eu vou dar sardinha. Vou dar sardinha de João Vitor que ele não comeu. Bora é pra hoje. Morde. Não, morre tudo. Faz que nem João Vitor. <laughs> vai pegar açúcar. Vai pegar açúcar mesmo. Doido. Agora. Final. Quem foi Não, quem, foi que bateu primeiro? Não, eu ganhei. Ei, é, João, quem foi que bateu primeiro? Aí, pra não dar murro. Acabou com essa gente. Quem bateu primeiro foi eu. Eu sei que ainda, trouxa. Ô, jogo de Perdeu o jogo até agora, tá com isso. Perdeu de nojento. Tá feio. Perdeu. Solta o guru! Ah, calma do dia! Ah, e a Daiva para o vídeo. Vai. Viadando. Parece que o Bruno tem isso. <laughs> Hã? Vai. Vai. Parece que o Bruno tem isso. Vai, calma. vai calma que isso? Vai. Vai. Vai. Bati! Desliga, desliga. Para o vídeo. tá, tá comendo. Tá Eu vou comer o resto. Exatamente. Tá Ai. Não, vou comer. Eu vou comer bora. Não, não, não. Espera, não, com. Vai embora. Aí, aqui vai. Aí, meu. Ele já pegou uma pra mim lá pra comer também, que eu vou ver se ela vem.